な1 2 3 4 5 6やばい8 9おお12 13 15 16 17 18 19 20お 今日から俺はわかりました、はい Kate. ですねこのどうやったらそれこれはでも冒頭はもう本当そんな形で揺らせばいいっすねここら辺やばい。あ、どっちもあそこだけ。 泣きたくなるような辛い時もあるけどいつも俺たち頑張ってきた突っ張ることが男のたった一つの勲章だってこの胸に信じて生きてきた今日から俺は見てね突っ張ることが男の What? ピロリロリン最終回を見たくなーれ 泣かない泣かない泣かない泣かないきょうちゃんどうしたのえあ最終回終わるから泣いてるのえ最終回終わるの嫌だから見ないなんてダメだよ最終回は見ないとダメこんくらいになっちゃうと今日から俺は はできるので。もう一回起きて。 目してんじゃねえよあこれツイッター映えするやついい写真ツイッター映えあでも山本も寝てるマジかよこんで俺奇跡で寝たんだよえこお前なんて奇跡おいンタンタ